meteora ec tu hudatos anno feretai anabainei he atmis ec tes atmidos ginetai he nefele kai engustes ges omicle ec tes nefeles stalas erema e ho huetos kai ho ombros hos apopegnumenos halasda hemi pegnumenos hion legetai. En huetoodei nefelei, toi helioe antikeimenei, e toi helioe antikeitai, iris fainetai. Eisto hudor pipton, to stagma ponfoiluga poiei. Pollae ponfoiluges poiusi to afron ex hydatos apope gnumenu ginetai crystallos, drosos odes pacne legetai, ec apopno es electrophaus ginetai he bronte, hetis ec tes nefeles ex ormosa metastrapes brontae cae keraunoi.